мен мына үкіметтік емес ұйымның атының өкілі ретінде мен өзі бақылаушы болып отырмын таңғы ашылғаннан бастап осы сайлаудың өтіп жатқан үрдісін байқап отырмын енді не байқадым деген кезде бұл мен белсенділікті байқадым қазір аға буын өкілдерімен бірге таң атқаннан бастап сайлау учаске ашылғаннан бастап мына аға буын өкілдерімен бірге жастардың қарасы көп ол енді қуантады мені қуантқан сол өйткені жаңа бірінші рет 18 жасқа толып бірінші рет сайлауға қатысып отырған жасты көрдік бұл нені берді кеше елбасы көрсеткендей жастарға сенетін жарқын болашаққа деген сенімнің бар екенін ертең жасампаз жастардың бар екенін мен ғалым ретінде сол қуанып отырмын ал бірақ мына бүгінгі сайлау үдерісінде мен ешқандай кемшілік көрген жоқпын бәрі ұйымдастырылуы жоғары дәрежеде екенін байқадық біз енді негізінде енді қазір екі үш сағат іште бір бес жүз алты жүз адамдай өтті ғой қазір қарап отырмыз ал бұл жерде бір алты мыңға жуық дауыс алты жүз иә негізінде тізім бойынша ал бірақ енді дауыс беретіндер үш мың алты жүз тоқсан деп хабар берді біз енді соңына дейін қараймыз мен ойлаймын әділетті біз енді өз тарапымыздан осы ашық өтуге өзіміздің қолғабысымызды тигіземіз деп есептеймін